Χαίρετε, τι κάνουμε. Ελπίζω να είσαστε όλοι πολύ καλά. Σήμερα ήρθα να βοηθήσω την κόρη μου στο να φτιάξει την αγαπημένη της συνταγή corn dogs που είναι ε, λουκάνικα με ζύμη. Αυτή η ζύμη περιέχει μέσα καλαμποκάλευρο. Ε, πολύ απλή συνταγή, συγχρόνως πολύ νόστιμη παιδιά πρέπει να τη φτιάξετε δηλαδή είναι στο τσακ μπαμ όλα γίνονται και έχετε πολύ ωραίο δείπνο ε, αυτό είναι το καλαμποκάλευρο που χρησιμοποιώ ε, λοιπόν βάζω μία κούπα καλαμποκάλευρο που δίνει ιδιαίτερη νοστιμιά σε αυτή τη συνταγή μία κούπα αλεύρια όλες τις χρήσεις μισή κουταλιά της σούπας αλάτι ένα τέταρτο κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι 4 κουταλιές της σούπας baking powder Διαδώστε το βίντεο παρακαλώ πολύ, είναι πολύ ωραία συνταγή να τη μάθουν όλοι, κάντε το καλό και ένα τέταρτο της κούπας ζάχαρη. Αυτά είναι τα υλικά, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και τώρα τα υγρά υλικά που είναι μία κούπα ε, γάλα εμείς βάλαμε light εσείς μπορείτε να βάλετε και πλήρες και ένα αυγό μεγάλο 73 γραμμάρια. Μην ξεχάσετε να βάλετε το like φεύγοντας. Φίλες και φίλοι, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να γίνει η η ζύμη μας. Δεν θέλουμε να τρέχει, θέλουμε να κολλήσει πάνω στο λουκάνικο. Mix, mix, mix. Μπορείτε να βάλετε μέσα 100 γραμμάρια τυρί γκούντα. Βλέπετε, φανταστική ύφη, έτσι πρέπει να είναι το ζυμάρι μας. Έχουμε πάρει λουκάνικα φραγκφούρτης, τα έχουμε κόψει στη μέση και έχουμε βάλει καλαμάκι στο κάθε λουκάνικο. βουτάμε το λουκάνικο στο ζυμαράκι εσείς αν έχετε μακρόστενη κούπα βάλτε το ζυμαράκι εκεί πέρα και βουτάτε το λουκάνικο μέσα είναι πιο εύκολο και δεν αφήνουμε, δηλαδή όταν πάμε να τηγανίσουμε δεν αφήνουμε το καλαμάκι από το χέρι μας βουτάμε σιγά σιγά μέχρι να φτιάξει μια ωραία κρούστα γύρω από το λουκάνικο και μετά το αφήνουμε μέσα στο τηγάνι Βοηθάμε εδώ με το κουτάλι για να ψηθεί και το πάνω μέρος. σιγά σιγά το κουνάμε λίγο μέσα στο καυτό λάδι, όχι πολύ καυτό. Και να το το αποτέλεσμα, φανταστικό πιάτο, φανταστικό σνακ, γρήγορο, υγιεινό, πολύ νόστιμο, μη σας πω πεντανόστιμο και για τα παιδιά αριστούριμα. Ε, φτιάξτε τη συνταγή και στείλτε μου τη φωτογραφία στο λογαριασμό Instagram του καναλιού για να την ανεβάζω στο ναι. story. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δείτε τι ωραίο ψωμάκι, τι είναι αυτό το πράγμα. Σας το είπα, δεν περιγράφεται η γεύση του. Είναι πεντανόστιμο. Ναι, δείτε επίσης